W zasadzie jest to mój pierwszy wykład na zimowisku. Także przepraszam za e, wpadki ewentualne. Zawodowo, zawodowo, się, zawodowo za, zajmuję się administracją. Z hmm. siebie nazywam, że tak powiem, administratorem do wynajęcia. A, a to, co dzisiaj przedstawię, to, to tak, takie coś, e, e, co robię, no nie wiem, z przyjemności, tak? To znaczy, w zasadzie jest to, jest to dla mnie też świeży projekt, e, poznałem go, można powiedzieć, trzy miesiące temu. E, chociaż słyszałem, e, słyszałem o nim, to znaczy pierwsze wzmianki to był, e, jak tylko była informacja o tym, to się dowiedziałem, ale nie zainteresował mnie ten temat, to znaczy nie uwierzyłem w ten, ten projekt, tak jak dosyć dużo osób było sceptycznych, po prostu nie wierzyło, że można stworzyć w pełni otwarty komputer, dostępny dla każdego z, ze wszystkimi, nie tylko sterownikami, ale, ale również z, są upublicznione y, projekty płytek, tak? Także tutaj i procesorów. Także jest naprawdę pełnia Tak. Można ściągnąć, y, zlecić do wyprawienia i nie, nie, nie, samemu to nie, bo to jest wielo, wielo 12 was bodajże, także, także w domu tego się nie zrobi. Opowiem na początek e, w ogóle skąd pomysł, e, czym by się, czym ta paralela, inaczej e, może, czym co by firma, która wypuści, projektuje to chciała, chciałaby osiągnąć no i po, po kilka dat z, z, historii. Jest krótki, krótka historia, bo Tutaj wypisałem to, co, to, co e, sam e, szef Adapteva. Adapteva to jest firma, która właśnie e, e produkuje to, czy, czy zaczęła ten projekt. E, on, on tłumaczy się tym, że znaczy jego zainspirowały, jego zainspirowały e, e, projekty takie jak właśnie Raspberry Pi i Arduino. Ale powiedział też, że to jeszcze za mało. On by chciał, mieć podobny, y, podobny moduł, podobny komputer, który będzie 50 y, razy szybszy od tego, co w tej chwili jest. E, nie mówił tak, y, w momencie kiedy to mówił, miał już w zasadzie do dyspozycji swój własny koprocesor, który bodajże nazywał się Edwin Pan dokładnie to czyta. E, I e, koprocesor ten był, jest w wersji 16-rdzeniowej i 64-rdzeniowej. E, I rok temu, w, w, nie rok temu, w 2012 roku w wrześniu na... E, A, tutaj jeszcze właśnie jest, jest slajd o, o tym, czym, czym, byś, czym, to, czym by chciał być e, ten projekt. W zasadzie powiedziałem. No, no i no historia. We wrześniu, bodajże 27 września na Kickstarter.com ogłosił, że chce stworzyć e, komputer w pełni otwarty. Wszystko opublikuje, jak e, zbierze odpowiednią sumę e, minimum 750 tysięcy dolarów. Stworzy projekt płytki, jak, jak mm, wypali projekt, to znaczy nie, jak, jak komputer będzie pracował i będzie się czym pochwalić, to wszystko opublikuje. E, no i ludzie to nie, nie w, pierwsze, w pierwszych dniach nikt mu nie uwierzył. Zresztą widać, że to e, nie było spokój jakiegoś. To jest wykres e, przebywania fundatorów tego projektu. Po co jakiś czas, znaczy nie wiedzieli co się dzieje, nie wiedzieli dlaczego, dlaczego ludzie w to nie wierzą. Zresztą e, jawnie, jawnie opisywali to e, w ten sposób, że nie wierzą, że można opublikować, e, znaczy można wyprodukować w pełni otwarty hark. No to zaczął, zaczął części już kawałki, bo, bo, bo już prototyp w zasadzie miał. Części, które mógł, zaczął już publikować i przybywało tych, tych fundatorów. W ciągu miesiąca zebrał e, prawie 900 tysięcy, firma zebrała prawie 900 tysięcy dolarów i 750, e, e, nie, 5 tysięcy fundatorów złożyło się na tą usługę. E, no i w listopadzie, koniec listopada ogłosili, e, że startują z e, projektem. Yy, no jeszcze taka jest historia, że powiedział, że jeżeli zbiorą 750 tysięcy, yy, yy, to będzie z 16-rdzeniowym procesorem, jeżeli 3,5 miliona, coś, coś koło tego, około 3 milionów, to opublikują, to, to stworzą z 64-rdzeniowym procesorem, z tym swoim procesorem. Kolejnym takim punktem E, było, e, był czerwiec 2013, gdzie e, mimo, że jeszcze komputer nie był w pełni funkcjonalny, to znaczy bodajże nie działało HDMI i USB, działał tylko Ethernet, uruchomili komputer i można było się do niego dostać, system na nim działał i jako serwer już pracował, ale nie było dostępnego nie można było podłączyć klawiatury, nie można było podłączyć e, monitora, bo, bo coś, im, e, coś im nie działało, nie wiedzieli dokładnie co. Po opublikowaniu tych, e, e, tych, tych kodów, tych, e, całego projektu, znaczy dużej części projektu, w Europie znaleźli się ludzie, którzy e, powiedzieli, co jest nie tak i temat, ruszy, temat przynajmniej z HDMI ruszył z kopyta i bodajże w grudniu ogłosili, że komputer działa już w pełni. Teraz to już, już różna, to jest nasze... Monitor czy na tym slajdzie widzimy e, krótki, tak, znaczy no, no prosty schemat blokowy e, e, całego komputera. Nie przedstawiałem płytki, e, zdjęcia z płytki, no bo nie ma nie ma większego sensu. E, widać, że e, e, komputer używa procesora ARM A9 troszeczkę nowszy, dwurdzeniowy, troszeczkę nowszy niż w Raspberry. Nie wiem czy nowszy, no lepszy. No, jest, jeżeli chodzi o koprocesor, on jest kinowo zgodny i e, problem e, polega tylko na tym, że on jest po prostu droższy w produkcji. A, a z tego co doczytałem, e, można go używać zamiennie. Pamięć jest 1 gigabit, 1 gigabajt, przepraszam, port Ethernet gigabitowy, 2 USB, mikro HDMI do, do podłączenia monitora, i slot microSD do, do uruchomienia systemu, tak? W zasadzie potrzebny. E, wyjście na świat, znaczy oprócz Ethernetu, znaczy oprócz tych portów, e, które wymieniłem, ma jeszcze cztery złącza 60-pinowe GPIO e, i dwa z nich służą do E, komunikacji bezpośredniej z koprocesorem. To znaczy można łączyć e, te komputery nie tylko e, łączem Ethernet i system obsługuje, tylko bezpośrednio mieć dostęp do, między komputerami do sąsiednich koprocesorów właśnie przez te zewnętrzne złącze. No właśnie. Po co kolejny komputer i, i, i po co nam? E, wymieniłem tutaj tylko te, te e, trzy podstawowe, które dla mnie są najbardziej znane. Być może są jakieś jeszcze, e, które podobne funkcje spełniają, ale jak ja wpadłem na paralela? Ja szukałem czegoś, czegoś co, co Najbardziej mi właśnie Raspberry y, y, przypadł do gustu do y, majsterkowania. Kolega mi powiedział, że jest to jeszcze paralela i się zastanawiałem, jakie są różnice między nimi, oprócz ceny, bo, bo Raspberry kosztuje 25 do 35 dolarów, e, paralela 99 dolarów. No jak zacząłem patrzeć na różnice, no to faktycznie różnice hardware'owe są, które by mogły e, zwiększać, znaczy tą, tą cenę uzasadniać. No ale, ale e, jak zacząłem doczytywać i, i całą, całą historię, cały blog przeczytałem e, z, tego, z tego roku, okazało się, że paralela jest całkiem do, do czegoś innego, właśnie do przede wszystkim do obliczeń, przeznaczenia do obliczeń równoległych. Właśnie to, to, co powiedział, e, to, co powiedział prezes e, Adapteba, e, że to jest przyszłość, w no, w zasadzie już teraźniejszość też i przyszłość informatyki, programowanie równoległe. No i to są zdjęcia, zdjęcia którejś wersji pośredniej, wersja ostateczna wersja ostateczna mm, komputera przede wszystkim. E, tutaj e, ona się dużo nie, dużo nie różni od, od wersji ostatecznej, oprócz e, koloru płyt zmienili na niebiesko, ale poprawili przede wszystkim grzanie się. Okazało się, że jak pracował na pełnej pewnej parze, to, to mocno się grzał i bez e, radiatorów no, nie, nie dało się pracować, bez chłodzenia. E, to jeden, jeden I kolejne to właśnie problemy z HDMI i z e, USB. E, no, nie, nie potrafili ich rozwiązać, no, ale w końcu się udało i, i mamy już w pełni funkcjonalny komputer. Ja niestety jeszcze nie mogłem sobie kupić, ponieważ e, okazało się, że wstrzymali sprzedaż. E, nie dostali na czas e, płytek, nie wiem, zespołu no, w każdym razie. I wszystkie zamówienia, które do tej pory zostały złożone, będą, będą czekały, aż, aż uruchomią produkcję. I jak z tymi, się, z tymi zamówieniami się uporają, to, to zaczną przyjmować kolejne nowe. Taka płytka kosztuje 99 dolarów yy, i tutaj jest na niej yy, 16-rdzeniowy procesor Epic Android. To jest yy, wersja, yy, yy, oni to, to sprzedają w jednej całości. Yy, to jest mini, <laughs> tak, mini, mini klaster. E, oni to sprzedają w całości z jednym, tutaj jest e, różnica e, bo przede wszystkim cena 500 dolarów, nie jest tylko razy 4, okazuje się, że jest drożej. Doczytałem, że różnica jest taka, po pierwsze zasilacz jest już wspólny, nie, nie każdy, do każdego oddzielny i e, dodają e, parę szyny do, to też, dodaję szyby, żeby właśnie połączyć e, oprócz Ethernetu, e, żeby połączyć e, kabelkami komputer, czyli w pełni, w pełni A to jest zdjęcie, to jest zdjęcie pierwszego klastra zbudowanego przez Adam Teba a to, co opowiada on jeszcze, to jest jeszcze na tej wersji pośredniej, gdzie nie działało, nie działało e, e, pełni e, wejścia HDMI. To jest, to jest podłączony, pod, e, zalogowany, są przez, przez sieć do, do komputerów. No i problem z wchodzeniem, tak? E, jak sami napisali, wszystko działa, wszystko działa pięknie, poprawnie, jeśli jest dobrze, jeśli jest dobrze Klaster e, ten złożony jest bodajże z 42 komputerów. E, dało to e, w sumie 760 rdzeni procesorów. Dało to w sumie ponad 760 procesorów dostępnych rdzenie akcesorów e, do dyspozycji. Zbudowali to w pół godziny. E, jedna z ciekawostek, e, jeśli chodzi o, te, o, o, o ten, znaczy dla mnie to dwie, tak, złożenie w ciągu pół godziny, jest bodajże nawet filmik, jak, jak to nagrywali, jak składali i druga sprawa, nie przekroczyło pobór mocy nie przekroczył 500 W. Według mnie dużo mniej było, bo, bo w zasadzie to e, każda jedna e, płytka pobiera miała pobierać maksymalnie 5 W, więc, więc e, koło 300 W nie, nie powinno przekroczyć 300 W e, całość na pewnej parze, znaczy, pracując na pewnej parze. To są adresy, z których, e, z których ja korzystałem e, szukając informacji o, o tym e, projekcie. Zacząłem od, chociaż jest na trzeciej pozycji, ale zacząłem od Kickstarter, od, od ich właśnie ogłoszenia. Później na Parala.org blog te, te główne, te, tych pośrednich nie czytałem, tego, tego też jest sporo. E, łącznie z komentarzami, to, to trochę tego do czytania jest, ale e, główne informacje to paralela.org, e, główna strona. Strona adapteva.com przedstawia firmę, znaczy jest to strona domowa firmy, a trzeci adres, no powiem szczerze, zachwyciłem się tym projektem i postanowiłem stworzyć własny E, portal dotyczący tego, tego projektu w języku polskim. Póki co e, to, to co mnie zaciekawiło na parę po prostu tłumaczy, czy czym po swojemu opisuję e, i, i w języku polskim. Także serdecznie zapraszam na, pod te adresy za, do zaglądania. E, jeszcze chciałem powiedzieć o, o tym projekcie. E, w zasadzie jeśli chodzi o, o slajdy, to wszystko co przygotowałem. I e, tak jak powiedziałem na początku, e, jest, jestem jeszcze teoretykiem w, tej, w tym projekcie. Niestety nie, nie zdążyłem zamówić sobie płytki, e, chociaż powiem też szczerze, że e, wielu fundatorów też jeszcze nie dostało e, swojej, swojej części, mimo że były wysyłane w czasie tego roku 2013 były wysyłane prototypy, to znaczy zamówili, sprawdzili, czy, czy jest w miarę funkcjonalnej i tą partię, która, która została wyprodukowana to e, sukcesywnie wysyłali do swoich e, fundatorów. E, ale, ale z tego co wiem, nie wszyscy jeszcze dostali swoje prototypy, tak to można, to można jeszcze nazwać. W tej chwili, tak jak już powiedziałem wcześniej, w tej chwili sprzęt, za, składanie zamówień jest, jest wstrzymana. No, i ja swoje, ja swoje płytki zamówić, e, zamówić nie mogę. E, Dlaczego w ogóle e, chciałem o tym powiedzieć? Po prostu to, co jeszcze, to, co ciekawostek, które przeczytałem na temat projektu, to na przykład o, o, Adaptewa obliczyła, że y, komputer, klaster złożony ze 100 komputerów ze 100 komputerów e, Paralela to y, z, no, tych, za 99 dolarów, czyli z 16-korowym procesorem daje mm, wydajność bodajże 10 teraflopsów E, a najwolniejszy, najwol, a najwolniejszy komputer z e, top 500 e, ma 61 teraflopsów. Także różnica już jest niewielka. Jeżeli byśmy policzyli, to jest około 1000 dolarów, tak? Taki klaster wyniósł. 1000 dolarów dla szkoły, dla, dla studentów, doktoraczy, znaczy dla dla e, uczelni to nie jest jakiś super wydatek, e, a można naprawdę zbudować sobie e, plaster do obliczeń potężnych. Jak to, jak, aha, co jeszcze, jeszcze, co najważniejsze, na nim działa pełna dystrybucja Ubuntu, bez żadnych, nic, nic nie odjęli, E, ci, co dostali prototypy, e, sprawdzili, że gry też działają, Zoom e, jakieś tam odpalili. Także, także też można używać tego chyba już jako mini komputer do, do ogólnych celów. Nie, nie ciekawi, czy po prostu czy można by było zbudować jeszcze na nim oprócz e, e, plastra, chociaż strata pieniędzy, ale e, do, do takiego właśnie hostingu na przykład. Tak? Czy, czy, czy dałby radę? To bym chciał sprawdzić. Kwestia tego... mnie nie interesuje. Kwestia tego, na ile to ma przepustowość y, sieci, która tam e, jest, bo... Przepustowość między to znaczy tak, e, oprócz Ethernetu, e, to przepustowość między procesorami jest około 10 gigabitów. A jeszcze mam pytanie, jak się, jak się korzysta z tego ekipany? To są kompilatory na to jakieś, czy czy Ćwiczę może e, no coś w rodzaju QBS albo OpenSQL, jak to... Tak, znaczy tak, e, e cały SDK do programowania równoległego jest opublikowane na, na GitHubie. E, je, e, tak, e, jeśli chodzi o, o programowanie, programować można i e, właśnie OpenCL. E, tak? e, je, jeśli chodzi o, o, o moja, moja działka programowania jest też niewielka, bo jestem, jestem tylko domowym programistą, nie, nie, nie pracuję w firmie jako programista, więc, więc też nie mam dużej znajomości w, tej, w tym temacie, ale, ale Y, cała dokumentacja i wszystkie kody źródłowe już są opublikowane. Także można, można ściągać i, można, i przykłady też są, e, gotowe przykłady e, wykorzystujące proces. E, A czy będziemy mieli za rok warsztaty z tego? Potrzebujemy dużego sponsora, który, który zakupi jakieś 20 sztuk. Może byśmy chociaż mieli dobry klasterek. Nie, nie, no każdy ze swoim wtedy przychodzi. O. Tak, mam się. Powiem, tak, na pewno, na pewno nie chcę, nie chcę obiecywać, ale jeżeli mi e, czasu, jeżeli będę miał tyle czasu, ile miałem przez te trzy miesiące, żeby się zająć tym, e, tym tematem, e, no to myślę, że za rok będę wiedział dużo więcej na temat tego projektu i będę miał już własny, e, ten e, E, ten mini plaster, e, który, który sprzedają za, za 500 dolarów. Postaraj się wyłączyć na Polskę. A blender na tym pójdzie? E, to, to bym też chciał sprawdzić. Myślę, że spokojnie. Myślę, że to jest właśnie ten, to jest między innymi ten cel, tak? Czemu? No bo, bo to jest bliskie, bliskie właśnie liczenie równoległe, tak? Nie mam dowodów na to, ale, ale e, myślę, że bez, bez większych e, problemów. Prąd? Prąd? Nie, nie, to przepadnie jak Bitcoin. Dopadnie Bitcoin. Ja się, ja się bawię, obawiam czegoś innego, że tak tak e, mhm. w domach powstaną e, takie klasy, znaczy hakerzy, hakerzy będą to wykorzystywać do złych celów, będą mieli taką moc obliczeniową, jaki do tej pory nie mieli e, dostępu bez włamania się na superkomputer. Tak? Nie bój się, będą bitcoiny fanić. To już robią na kartach grafików. Łamanie, łamanie, kodów, łamanie haseł ja e, tak. troszeczkę sprawdzanie algorytmów e, odporności. Tak? się klucze powiem dwukrotnie i po problemie. No tak, ale, ale pewne, pewne dowody się zdobędzie, tak? Znaczy jakieś tam problemy, które teraz są w kwestii e, wydajności komputerów, myślę, że to, to mocno przyspieszy, tak? No, mówię, no, te 4000 jakichś teraflopsów mieć, chyba teraz Załóżmy, że znajdziesz gdzieś plik zip zaszyfrowany, który miałeś tam na dyskietce 10 lat temu i zapomniałeś hasła, no to Jestem bez superkomputera takiego go nie odszyfrujesz. Co no będzie Jeszcze jedno co do takich, dlaczego ja się tym zainteresowałem, to e, szukam, e, może, mogę zainteresować swoje dzieci. Tak? E, moje dzieci póki co chodzą etap przedszkola, więc jeszcze za wcześnie za nich, ale dla mnie, ale dla mnie do wczorajna to już jest czas, to już jest czas Tak? E, od, od przedszkola trzeba uczyć Dobra.